weil jetzt ist nämlich schon wieder ein kleiner Break. Wir können noch mal kurz das Gehirn und die Ohren auslüften. Das ist aber eine kurze Pause, ungefähr so fünf Minuten. Kleiner, ich habe gar nichts zu sagen. Ja, kleiner Puller, Luftschnapp, Rauchen, Beine vertreten, Break. Wie gesagt, fünf Minuten. Bobo PK macht noch mal ein bisschen Musik für uns. Ihr könnt noch mal ein bisschen die Beine entweder hier unten oder oben bewegen, alles ein bisschen ausschütteln. Kippen einmal aufsammeln. Kurz, einmal kurz aufs Klo gehen, oben ein bisschen Kippen aufsammeln, was fürs Karma <laughs> tun. Und dann sehen wir uns in fünf Minuten wieder hier. Vielen Dank. Na toll. Hallo, hallo. Hallo. Ach, hallo. Kann das Mikro mal runter? Weil sonst erzähle ich gleich ganz Vielen lieben Dank, Bobo PK. Tausend Dank.